akkor ezt félbe, a nagyokat félbe vágva, úgy, mint a töltött tápasztát. Ó, oh, vigyázz, Én Én apukám vagy ebbe a sorba, vagy ebbe a sorba ült, és én ültem a térvén, vagy mellette álltam. Valaki magyarázta, hogy jó-jó zsidó, de milyen zsidó? olyan zsidó? zsidó. Szóval ez egy kategória volt a telekitéri zsidó? Igen. Igen. Ahol az anyukámnak az üzlete volt, az tulajdonképpen ez az új ház, ez a Teleki tér 8, ott voltak a virágüzletek. Zsidók voltak az árusok? Ott a, a virágosok? Igen. Nem. Magyarok, na igen. Nagyon jó barátságban voltunk velük, nagyon jó. Ezek itt mind zsidó házak voltak háború alatt. Nem volt jó környék soha. Világbajnokok voltak ezek, akik itt laktak. Miben? Mindenben svindlisztek, kereskedtek. A telekitéről semmit nem tud senki szinte. Egész utcák voltak, ahol főleg zsidók laktak, és úgy tűnt el, mintha soha nem lett volna. Látod ezt a szép házat, és ezt a, az embert, aki ez a ház. Ő azt hiszi, hogy ez, hogy ez az övé. Ő még nem tudja, hogy, e- <laughs> hogy neki nincs semmije, hogy ez nem az övé. 45-ben, megtudtam, hogy meghalt apukám, odálltam a nagymama elé, és azt mondtam, hogy mama, nekem mától nincs Istenem. És az én nagymamám az ég felé fordította a kezét, és azt mondta, hogy bajrösi lajlom, te gyerek, mit mondtál? بركات دانا هينو مالك وهينو عاش البخار بونو مسكوش وعمو بنوس يعملون ويستايروس وبوركات ودانا بنوس انا a الطايرو Sok eredménye van a kutatásnak, hogy megtudtuk, hogy a telekitér a világ közepe, ott a dolgok eltűnnek, de minden ott fut össze. Áru és ember központ volt. Az ember azt látja, hogy csoportot támadnak, és valamennyire úgy gondolja, hogy ő el a csoporthoz tartozhat, akkor vagy erősen megpróbál nem ahhoz a csoporthoz tartozni, vagy pedig elkezd nézni, hogy ez mit is jelent, hogy ő ehhez a csoporthoz tartozik. خطا שיי חיה נו וויכע מאן נו